ahí sí, metele, ahí sí que lo que lo que es de nosotros, dijo. Exacto, solo en la base de brindis. Va, por favor, Chejo. unos los compases de silencio. Vamos otra vez al cierre Thank you. pequeño, ¿va? No, el... Ajá, exacto. Ahí cambia. Ahí cambia, ¿va? Ahí cambia. aí?